爱呀妈！ Hi, how are you? Please give me petrol about one smell. <laughs> yeah, why not? <sighs> Thank you. <laughs> Yeah, yeah, yeah, yeah.

ये क्या बला है यार Random. अरे आपकी शूज़ की तस्मा खोली है यार लाओ लाओ मैं मैं बंद कर देता हूँ अरे अपनी शक्ल देखी है क्या ओ मैडम हमारा आईडी कार्ड भी ना तुम्हारी फिल्टर वाली पिक्सी अच्छा है When you fill up from everything, from the world even. अरे कहा ना में रा रखीब है तुम वहां मत जाओ कौन कहता है मैं गया वहां हाँ? बस पर नहीं जाना ओके ओके बाबा बस नहीं चाहूंगा अरे जान आए यार स्नैक्स स्नैक्स स्नैक्स Dog want to take with his kid, sea. يلا اعطيتك مقطع ضحك